98 Weeks 98 اسبوع هو آه، مكان بروجكت آه، سبيس آه، نحن بلشنا كمشروع بحث والفكرة هي من الاسم انه كل فترة 98 اسبوع بنغير التوبيك تبع ال research بس 98 Weeks كمان space مفتوح فبهيدا space بيصير كتير اشياء ويعني نشاطات مثل آه، يعني آه، مثلا screenings talks artist talks workshops بعدين في آه، صار في نوع من community مهتمه بهيدا المكان ومهتمه بشو يعني شو عم بيصدروا هيدا المكان بلشنا اول شيء عملنا research عن المدينه والمساحه المدنيه ببيروت هيدا مثلا publication نحن اصدرناها آه، مع بيج فاندر بول وهو كمان collective من روتردام واجوا على بيروت كان بدهم يطلعوا على كيف السيرفيس يلي هو يعني وسيله تنقل هون ببيروت فهو نوع من آه، ما بين التاكسي والميكروباص يعني شيء ما بين فهن كانوا حابين يطلعوا على كيف اللغة يعني بتصير ما بين خاص وعام الفكرة انه نطلع على المدينة من خلال هيدا آه، وسيلة التنقل هيدي وبعدين عملنا ريسيرش آه، عن المطبوعات آه، كبحث ركزنا على آه، مجلتين واحدة من المجلات هي مجلة الهلال يلي بتصدر بعدها لهلا بالقاهرة والمجلة الثانية هي مجلة شعر يلي وقفت تصدر بس هي مجلة يعني كان مجلة كانت تصدر بلبنان وكان في آه، وراها مجموعة من الشعراء يلي هن بلشوها لهيدي المجلة فعملنا آه، للمجلتين سيمينارز وين عزمنا ناس قراب آه، كانوا من هالمجلة يعني أو قراء أو كانوا يكتبوا بهدول المجلات آه، وطلبنا منهم يختاروا آه، آه، أعداد ويرجعوا يعيدوا قراءتهم بس parallel لهيدا الشيء كنا كمان عم نتف... عم نشوف ببليكيشنز يعني هلا موجوده وعم تصدر مثلا Pages وحده منهم فعزمنا كتير ناس او collectives وكنا مركزين اكثر على ال artist publications مثلا هون آه، في ال publication تبع ستاري شهبازي كمان عطتنا اياها كمان عملنا ال ارت بوك فير صغيره لل independent publishers يلي مهتمين بالمطبوعات الفنيه وكمان عملنا بازار هيدا مثل event كان وين الناس آه، كان كان فيهم يجوا يتبادلوا كتب مثلا هيدي ال publication لجنا ترابلسي اسمها ايلو وعطتنا اياها بالمشروع البازار هلا مبلشين research جديده اسمها feminisms مثل group discussions فاجتماعات آه، مغلقه ب 98 Weeks بندعي عليهم آه، يعني كل مره ناس جداد ونبلش آه، نعمل نوع من تفكير و brainstorming على شو ممكن يعني مكان الفكر والتفكير النسوي باخر عشرين سنه شو محلهم اليوم بس طبعا بإطار الفن مشروع الراديو بلشناه مع نورا رزيان ولورنس ابو حمدان وبلشنا آه، وبلشناه ماي الماضي آه، ضمن هوم آه، 6 وهو web radio. فكمان آه، من خلال ال website تبع 98 Weeks آه، فيك تتسمعي على كل الحلقات يلي عملناهم لحديت هلا هو فكرته انه آه، انه كيف القراءة الروائية يلي هي عادة واحد بيعملها لحاله بصمت كيف فيها تتحول او تصير قراءة جماعية والسؤال هو دائما يلي بينطرح انه شو بيصير بالقصه بس آه، تصير مقريه على صوت عالي فهيدي فكره الراديو وكل المشاريع يلي آه، بيصيروا ضمن هيدا الراديو وبنفس الوقت آه، بنعمل اديتنج ل 15 دقيقه وبنمرقهم على راديو لبنان